Oh, macam banyak je aku ambil ni. Hai Assalamualaikum Hari ni aku nak cuba Barang yang laku keras Barang bukan barang Makanan yang laku keras Setiap kali aku nak beli je Sold out Sold out Masa first batch uh, Dikeluarkan tu Aku dah memang terlepas dah nak beli Yang second batch Setiap hari pukul 10 pagi tu kan. Ha, gigih lah tunggu. Sekali nak check out tak dapat. Tak sampai seminit weh. Dah sold out. Ini yang kali ketiga akhirnya dapat berjaya juga. Dah ada juga luck. So aku terus beli dua. Tapi aku rasa ni memang pedas ni. Boleh nampak biji cili dia. Eh, expired dia. Ha, kalau korang nak tengok macam ni dia punya packaging. Simple je packaging dia. Minimal. List like, macam tu ah memang nice lah dia punya expired date kat atas ni pergi tengok ni aku dah buka dah seal ni Okay, nampak kan uh, Bau dia memang bau sama penyet tu okay, Tengok aku Aku ambil kan Nampak hmm. Macam tu lah Sambal dia Habis ke kalau aku ambil satu macam ni Okay boleh ah, Alamak ingat dia dah jatuh Okay aku letak tepi sini ya Kalau korang tak nampak nasib lah Tiber Nambal dia Ada timun Aku ada telur mata ha, cantik. Ayam goreng dan juga Nasi dan juga kicap katanya. Marilah kita cuba makan sambal yang laku keras ni. Aku sebenarnya takut je nak makan What? Betul nak, kita kena cuba kan Kita rasa sambal dulu oh, Macam banyak je aku ambil ni huh. Okay, kita makan dengan nasi dan lauk-lauk pauk yang kita ada ni Oh, pedas guys Tapi okey lagi lah, baru calik sikit macam tu eh. Tak adalah teruk sangat Pedas tu untuk mungkin lepas-lepas ni ah telur kun, telur aku ni tak cantik sikit eh. Guna minyak dah lepas goreng ayam tadi nak macam mana. Tapi aku nak buat ni. aku akan pecahkan telur kuning ni. Ah. Kepuasan. Bismillahirrahmanirrahim. Hui, banyak cili-cili ni. First bite untuk korang. Uh, uh, uh. Oh, dah. Macam tu dah aku. Enggak, aku nak cuba makan ayam. Sambal ni. Tengok ni. Ini sikit tau aku letak. Kau tengok efek ni nanti. banyak makanan minyak aku makan korang nak lagi ada ayam pula nak tiba nah nah nah nanti orang kata aku tak bagi nah uh. lupa nak makan sedap weh. Tapi aku rasa tak ada lagi um, sambal ayam penyet lagi pedas daripada ni yang aku pernah makan. Bismillah. Jangan telio. kepedah. Sian. Untuk aku sian. Nampak korang nampak minyak tu. Dah. Sangat pijau. pedas tapi sedap. Sepah yang aku tak sopan lah. Libah. Untuk aku sedap memang sedap Pedas Untuk aku Tapi boleh dimakan pedas dia tu Enjoy jugalah Walaupun terseksa Dan lama tu Makin lama makin pedas rasa dia Tapi nama pun saya sambal Penyek memang selalu pedas Selalu tak chill untuk lah. Satu okay Rasa dia pun cukup rasa lah pada aku Minyak dia apa semua memang Okay Hmm, tu je kot aku nak cakap. Okay, aku, kalau korang nak, korang boleh dapatkan dekat Karul Amin punya Shopee. Nanti aku letak link kat bawah. Ah, Shopee Kar Karul Amin brand. Sebab ni memang tak ada pun lagi agent ke apa-apa ke. Ada orang lain je yang resell. Beli lepas tu dia orang resell dengan harga yang lebih mahal. Satu botol ni harga dia RM13.90. Berat dia 180 gram. Okay lah. Nice. Apa-apa pun korang jangan lupa untuk like video aku like kat bawah tu dan juga subscribe padamkan tulisan warna merah tu percuma je okay tu saja video aku untuk kali ni sekian bye bye